sedih jika rindu mari bernyanyi mari menari pohon randu penuh berduri tumbuh serumpun si kayu jati mari bernyanyi mari menari jangan biarkan sedih di hati a ti. semerbak harum Bunga mekar di waktu pagi Bumbang tak seekor, bunga tak sekuntur 江。